vandaag heb ik een tutorial gemaakt met alleen maar Flomar producten. Blijf kijken om te kijken hoe ik deze look heb gecreëerd. Als eerst begin ik met de dagcrème. Dit is een dagcrème gemaakt voor de normale tot gecombineerde huid. Ik heb niet echt veel problemen met mijn huid, dus deze dagcrème werkt wel goed voor mijn huidtype. Ik gebruik hem soms zelfs s'nachts, omdat hij mijn huid heel erg goed eh, hydrateert. En ik er een super zachte huid van krijg. De volgende stap is een primer. Ik kan echt niet meer zonder primer. Mijn uh, eh, voorhoofd wil nog eens vlekken en met de primer blijft mijn make-up de hele dag zitten. Daarna begin ik met mijn foundation. Ik gebruik altijd een tintje donkerder als mijn eigen huidskleur. Zoals je ziet dekt de foundation super mooi en geeft hij een mooie matte finish. Next step concealer. Net als bij de foundation dekt deze ook super mooi en is die makkelijk te blenden. Deze ga ik zeker weer een keer aanschaffen. Ik heb eigenlijk geen concealer nodig, maar ik vind het toch mooi om een wat verfrissende look onder mijn ogen te hebben. Daarna zet ik mijn concealer met de loose powder. Zoals je ziet heeft deze echt een super mooie neutrale kleur en past die perfect bij mijn huid. Ondanks ik hairstrokes heb, vind ik het toch mooier om mijn wenkbrauw wat meer te accentueren. Bij een neutrale make-up zou ik ze met rust laten, maar bij deze look wil ik ze juist meer wat laten opvallen. Ik ben echt verliefd op deze eyebrow gel. In het verleden hebben jullie gezien dat ik haarlak gebruikte voor mijn wenkbrauwen. Maar alsnog bleven mijn haartjes niet helemaal omhoog staan. This product does the job. Ik kan echt geen dag meer zonder deze wenkbrauwgel. Voor contouren gebruik ik mijn op dit moment favoriete bronzer. Mijn bronzers waren allemaal op, dus besloot ik in mijn moeders kastje te kijken en toen vond ik deze beauty. Deze bronzer is geschikt voor elke huidskleur en past zich aan aan je huid. Hoe gek is dat? En het allermooiste, hij is maar 15 euro. Normaal draag ik eigenlijk nooit eyeliner, omdat eyeliner mijn oogopslag kleiner maakt. Maar omdat ik pakwimpers ga dragen, ga ik een beetje eyeliner aanbrengen. Deze eyeliner is super makkelijk. Het is een pen, dus je kan hier eigenlijk niet fout in gaan. Dit zijn mijn favoriete wimpers. Deze zijn van Cara Lashes in het nummer 605. Ze zijn maar 3,95 en ik koop ze altijd via lasjedik.nl. De lijm die ik trouwens gebruik is de donkere versie van de duurlijn. Mascara gebruik ik eigenlijk alleen maar voor mijn onderwimpers, maar deze mascara heeft echt een super leuke functie. Namelijk dat je het borsteltje kan twisten, zodat je diverse borstels kan creëren voor verschillende looks. Als lippenstift heb ik gekozen voor een felrode. rode, alleen lijkt hij op beeld meer roze, maar dat komt door de belichting. Om net iets meer kleur toe te voegen in mijn gezicht heb ik gekozen voor een peachkleurige blush. En als laatste de Make-up Fix Spray, zodat mijn make-up de hele dag blijft zitten. Dit was dus mijn Full Face by Flormar tutorial. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te subscriben, vergeet niet te liken. En ik zie jullie de volgende keer weer. Doei!